の曲「マイル」「ナル温度ちょうだい」さあいっちゃうかやっちゃうやっちゃうやっちゃう ありがとうございました、えー、昼の部の美薬観客投票なんですけれども16人20分となりますこの後郵便局前総合案内前にて夜の部のオープニング旗の共演の武風献上そして17時30分より町内ハイヤ節の流し踊りが始まりますので時間の許す限りどうぞお楽しみくださいそれでは踊り子の皆さん 対策の皆さんへお礼を言いましょうありがとうございましたありがとうございました